Тема 668. Шахматы ручной работы. Как владелец мебельной мастерской в Индии неожиданно для себя стал мастером по производству дизайнерских шахмат ручной работы. И сегодня продает их по всему миру. У жителя Индии Викрам Джита Сингха, далее буду называть его Виком, уже был свой семейный мебельный бизнес – когда однажды к нему обратился друг отца, сделать для него шахматы. У Вика и его отца не было никакого опыта работы на токарном станке, и они не знали даже, из каких материалов лучше делать шахматы. Но у Вика был диплом механика и упорство. Он несколько дней потратил на исследования и наконец сделал для друга семьи приличные шахматы. Потом друг семьи попросил сделать еще один набор, для своего зятя. Потом с заказами стали обращаться другие. Друзья и родственники. В общем, Вик решил создать еще один параллельный бизнес – изготовление шахмат. Он нанял помощника, резчика по дереву, и с его помощью стал выпускать шахматные наборы самого разного дизайна. В 2013 году Вик открыл магазин на Еце, ece.com barra shop barra chess с база Орендия, и к числу его покупателей прибавилась многочисленная армия западных поклонников шахмат ручной работы. Индийский мастер продает не только настольные шахматы, но и дорожные наборы для путешественников и коробочки для хранения шахмат, и отдельные шахматные доски, которые стоят, кстати, сказать тоже немало за 271 доллар. Всего в магазине индийского мастера, более 2300 продаж. Мне интересным в его магазине, кроме самих шахмат, конечно, показалось то, что у него очень быстрая доставка. Для доставки в США и Европу он использует FedEx и срок доставки составляет 4-6 дней. Для доставки в Россию, Японию, Австралию и Латинскую Америку он пользуется услугами Почты Индии и срок доставки составляет всего 15-20 дней, быстро получается. Для клиентов доставка бесплатная, она заложена в цену товара и такой быстрый срок доставки для массовых покупателей на ЕЦИ, наибольшую часть покупателей составляют американцы, играет, конечно, важную роль для принятия решения о покупке. Как и само качество шахмат. Вот так, неожиданно, практически с нуля, производитель мебели освоил новое направление бизнеса хотя не так и неожиданно. То, что его родственник попросил его сделать шахматы, с одной стороны, означает спрос. С другой стороны, для рукодельника это может означать знак судьбы. Очень часто мы замечаем вокруг себя необычные возможности. Тот, кто их не проигнорирует, может ухватить за хвост птицу удачи. Будьте любопытны, Обращайте внимание на каждое обращение к вам, оно может прозвучать как в виде звонка от родственника, так и в виде сообщения во ВКонтакте. Помогайте тем, кто к вам обращается. И, возможно, вы создадите для себя новый вид творчества или новое дело. Thank you.